全面戦争だ今度は絶対に負けませんこの俺は誰にも止められないみんなと日本一になりたい限りのドリームチームだ Kuroko's Basketball Movie Special Saturdays at 9.30 p.m. on GEM.